Donc euh, bonjour à tous, euh, je suis Stanislas Leget, donc euh, EPITA 2018, et on va parler un petit peu d'analyse automatisée de modules kernel. Donc, qu'est-ce que j'entends par analyse de modules kernel euh, tout simplement, l'idée, c'est d'utiliser l'analyse concolique, je vais revenir un petit peu dessus juste après, pour explorer des modules kernels de façon à essayer de déterminer un petit peu ce qui se passe dedans et récupérer euh, le plus d'informations possible sur leurs IOCTL en fait. Donc un rappel, un IOCTL, qu'est-ce que c'est c'est un syscall qui nous permet d'enregistrer des euh, opérations custom en fait sur une ressource quelconque. Donc vous allez avoir euh, un prototype dans ce style, vous allez avoir un file descriptor qui va représenter votre ressource, une commande que vous allez pouvoir lui envoyer. Euh, les commandes, ce sont des commandes qui sont spécifiques en fait à chacun de vos devices, de votre ressource. Et donc pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec, il faut qu'on ait le code ou les specs quand même sous les yeux. Ce qu'on n'a pas finalement par exemple avec tout ce qui est module privé. Euh, également, elle prend un unsigned long arg. Alors unsigned long, là, c'est un peu l'argument fourre-tout, vous pouvez tout mettre dedans. Ça peut représenter un pointeur vers une structure, un entier, un pointeur vers une string, etc. On n'a pas vraiment d'informations sur ce que c'est. Pourquoi faire ça tout simplement, la première idée déjà, c'est d'essayer de vérifier que les headers euh, kernel et les, les IOCTL en fait matchent. Donc là, si je prends l'exemple dans UAPI Linux Firewire CDEV, on a un enregistrement de plusieurs commandes possibles euh, d'IOCTL. Donc vous allez avoir quelques macros qui sont underscore IO avec euh, W, R ou les deux, dans lequel vous allez spécifier le numéro de votre device, le numéro de la commande et le fameux paramètre arg. Donc, avec ça, il va faire une petite tambouille derrière et il va vous sortir un numéro apparemment unique qui va euh, vous servir de commande. En fait, on pourrait se dire qu'en donc en regardant ce numéro, on pourrait directement avoir l'information de l'argument arg, mais il va juste récupérer la taille en fait de cet argument. Ce qui fait que si vous analysez votre numéro de commande, vous pourrez déterminer juste la taille du fameux euh, paramètre arg. Également, euh, ça c'est bien quand les gens font les choses correctement, il y a certains modules où vous pouvez avoir des structures, mais finalement ils disent que ce sont que des int. Donc euh, finalement le numéro n'a pas tellement de sens lorsque vous essayez d'analyser euh, votre, numéro final. Euh, les fameuses macros underscore RW e euh, et WR signifient, enfin précisent si vous allez avoir ou non des copies from et des copies to user, qui sont finalement des échanges de data entre le user et le kernel land. Mais ça ne vous explique toujours pas pourquoi je veux faire ça. Tout simplement déjà pour trouver des bugs et donc potentiellement des vulnérabilités. Je m'explique. Si vous avez un IOCTL euh, qui est répertorié dans le header, mais que lorsque vous essayez de l'envoyer à votre ressource, ça ne fonctionne pas, c'est que l'IOCTL est foireux. Bon, ok, on s'en fout un petit peu, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, à l'inverse, si vous avez un IOCTL qui n'est qui est, euh, qui n'est pas dans le header, mais qui existe dans votre IOCTL, alors ça veut dire que vous avez une commande qui est ou cachée, ou que c'est une commande qui a été oubliée, euh, pour X ou Y raison, et donc qui est forcément beaucoup moins testé. Qui dit code peut tester, dit code qui va forcément contenir beaucoup plus de potentielles vulnérabilités. Et ça, on aime bien. Donc, également, l'idée, c'est qu'avec ça, on pourra déterminer quelles sont les fameuses commandes que vous pouvez envoyer à tous nos devices privés, tous nos ressources privées dont on n'a pas le code finalement. Si on arrive à analyser le code compilé, on pourra déterminer ce qu'on peut faire avec. Et ça, c'est aussi assez marrant. En bonus également, euh, l'idée c'est d'expérimenter un peu ce type d'analyse dans un contexte un peu différent de celui où on l'utilise d'habitude. Généralement, quand on utilise l'analyse concolique, l'analyse symbolique, etc., ça va être dans des exercices de CTF Userland. Donc, les exercices CTF, ce sont des exercices pendant des compétitions de euh, hack en fait, où vous essayez de craquer des binaires, etc. Et là, on va essayer de challenge un peu ce type d'analyse pour essayer de voir comment ça marche dans un problème un peu plus réel. Ok. À partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire Lorsque je vous parlerai du pillar, en fait, c'est l'éplucheur. Ça va être le nom du petit tool que je vais essayer de faire, parce que l'idée, c'est qu'on va essayer d'éplucher nos IOCTL. Les étapes pour ça, donc, ça va d'abord essayer de trouver quels sont les fameux IOCTL qui sont dans notre module. Je précise, mais on va revenir là-dessus après, c'est pas si évident. Ah, très bien. Ok. On va essayer de déterminer quelles commandes sont valides. Donc lorsque je dis qu'une commande est valide, c'est que l'IOCTL est censé vous retourner une valeur qui est positive ou nulle. On va partir du principe que si votre IOCTL retourne une valeur négative, c'est que la commande n'existe pas, finalement, a échoué, donc on s'en fout. et également, essayer de trouver un moyen de, terminer, de déterminer quel est le fameux type de notre argument arg. Pour ce faire, j'ai utilisé un framework euh, qui s'appelle Anger, qui est développé par euh, euh, le laboratoire de sécurité de UC Santa Barbara, en Californie, qui est également le siège d'une des fameuses teams de CTF qui s'appelle Shellfish. Euh, c'est une team qui généralement est plutôt bien placée et d'après eux, Anger les a beaucoup aidés dans ce genre d'exercice. Qu'est-ce que c'est Anger, c'est donc un framework d'analyse de binaire qui se focalise sur l'analyse statique et l'analyse dynamique et symbolique de binaire. Donc la fameuse analyse concolique. Je vous explique juste après. Euh, ils ont participé avec au DARPA, DARPA Grand Challenge, qui en fait est un challenge qui promeut le hacking automatique de binaires. Donc grosso modo, on leur donnait un gros set de binaires. Ils devaient trouver les vulnérabilités qu'il y a dedans, les patcher et les exploiter pas dans ce ordre-là, parce que sinon c'est pas intéressant, de manière la plus automatique possible, sans que euh, aucun humain, on va dire, euh, n'intervienne dans le processus. Euh, sur les 7 teams qualifiés, euh, il y a eu Shellfish, et ça leur a d'ailleurs permis de gagner 750 000 dollars juste pour euh, passer en finale. Ils ont fait une conférence là-dessus d'ailleurs à la nuit du hack il y a à peine deux semaines, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller la voir. Anger, c'est un plutôt gros framework et il repose sur plusieurs sous-modules, dont Clé. Alors Clé, c'est un loader dont l'acronyme récursif signifie Cloud Everything. On va revenir là-dessus après. ClariPy, qui est un, en fait une couche euh, d'abstraction sur tout ce qui est solveur de contraintes, donc le fameux Z3 par exemple, ils ont des, des solveurs à eux qui sont plus spécifiques et des modèles hybrides entre les deux. Il y a également Simuvex, par exemple, qui est donc un moteur d'analyse symbolique qui repose sur la représentation intermédiaire de Vex, qui est entre autres utilisée par Valgrind. Concolic. J'en parle depuis tout à l'heure, finalement, qu'est-ce que c'est Concolic, ça va être l'association de Concrete Execution, on voit bien le conc ici, et Symbolic Execution, OLIC. La Concrete Execution, c'est tout simple, c'est votre programme qui est exécuté. Lorsque vous lancez votre programme dans votre shell ou n'importe où, les, les, instructions vont être exécutées séquentiellement et vous allez avoir votre euh, OS qui va finalement euh, s'occuper de tout le reste. L'exécution symbolique, elle, c'est lorsque vous analysez votre programme de manière statique, vous allez pouvoir déterminer à un temps lorsque vous arrivez sur un conditional jump ou une branche quelconque, en fait, si vous allez prendre ou non cette branche et quelles sont les hum, contraintes finalement nécessaires pour pouvoir prendre ce branchement ou non. Un exemple tout bête, on a ici notre fameuse fonction exemple qui va prendre x et y. Ok, qui, x et y, bon, qui prend x et y ici, hein. euh, si x est supérieur à 80 et que x est égal à 256, elle return true, sinon elle return false. Maintenant, partons du principe qu'on ne connaît pas ce bout de code, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il fait, et on veut savoir à quel moment il va return true et à quel moment il va return false. Pour ça, on va prendre finalement un control flow graph. Donc on va faire la représentation sous forme de control flow graph de, notre programme. Donc un control flow graph, c'est ça en fait. Ça va, être un graphe qui va déterminer tous les chemins que peut prendre ou non votre programme. Et on va suivre au fur et à mesure quelles sont les contraintes appliquées. Donc là, on voit qu'on passera toujours par x égale 1 et x, y égale 2. Si là, c'est toujours vrai, on va toujours checker si x est supérieur à 80. Si c'est supérieur à 80, on check si c'est égal à 256. Si oui, on a bien les deux contraintes et on return true. Sinon, dans tous les autres cas, on va return false. Et donc finalement, c'est ce qu'on cherche. Un exemple pratique d'Anger, on s'en est servi pour les qualifications de la DEFCON 2016. On avait un petit exercice de reverse engineering qui s'appelait euh, BBRE et qui prenait en entrée utilisateur quelques caractères grâce à scanf en fait, euh, euh, suivant ça, il lançait tous vos petits caractères dans cette main fois assez petite fonctions qui va faire plein d'opérations mathématiques dessus et à la fin va tout simplement vous dire yo t'as réussi, yo t'as raté. Donc bon, il euh, y a une team qui l'a résolu à la main en faisant toutes les opérations mathématiques. Apparemment ça leur a pris un peu beaucoup de temps et nous on l'a fait en 5 minutes avec Anger. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça en 5 minutes avec Anger D'abord, on récupère l'adresse de main, parce que ça va être là qu'on va vouloir commencer. On crée un, donc on load notre binaire forcément, on crée un blank state. Alors un blank state, c'est vous allez dire euh, à Anger, bon bah là, on est en mémoire, on ne sait pas trop ce qui se passe. La mémoire, elle est symbolique, il peut y avoir tout ce qu'on veut dedans. Les registres, on s'en fiche. On veut juste que l'adresse de départ, donc notre EIP, soit à main. Donc là, lorsqu'on va commencer à exécuter entre guillemets nos instructions, on va être à main. Au moment où je faisais l'exercice, je ne savais pas si c'était déjà géré ou pas par Anger, mais c'est intéressant de le montrer, c'est qu'on peut patcher notre binaire à la volée en fait. Là, je récupère tous les offsets où scanf est appelé dans notre binaire, et je vais remplacer le call, donc les cinq instructions E8 euh, e et XXXXX, euh, par mon scanf à moi vu que je voulais être sûr de ne prendre qu'un seul caractère à chaque fois, je lui ai dit OK, à chaque fois que tu appelles scanf, RSI qui contient donc l'adresse du buffer où est censé être stocké mon entrée utilisateur, tu le remplaces par un bit vector, donc un vecteur de bits, de taille 8, et donc un caractère symbolique. Comme ça, à chaque fois, dès qu'il aura besoin de taper dans la mémoire où sont contenus mes caractères, il aura une valeur symbolique qui veut dire il peut y avoir ce que tu veux. À partir de ça, on crée un pass group. Donc avec Anger, un pass group, ça va juste être une sorte d'exploration qui va prendre tous les chemins euh, de votre binaire jusqu'à trouver ce que vous lui dites euh, de trouver finalement. Donc là, on avait notre adresse qui nous dit « ouais, t'as réussi », et là, notre adresse qui dit que t'as perdu. On lui dit « trouve-moi win », essaye d'éviter fail, et tu lances l'exploration. Donc là, ça peut prendre beaucoup de temps ou très peu de temps, ça peut vous exposer à la tronche avant, mais au bout de quelques secondes seulement, il nous dit ok j'ai trouvé l'endroit que tu voulais avoir et voici l'état finalement de ma mémoire à ce moment là donc après on a juste à analyser la mémoire euh, j'ai récupéré l'adresse où était censé être stocké le mot de passe que j'avais rentré en récupérant le premier buffer euh, lors de l'appel à scanf examiné la mémoire autant que je veux et là il y a le flag qui apparaît sous mes yeux c'est trop bien c'est trop beau ça a marché bon ok ça semble faire plus ou moins exactement ce qu'on veut. On a un programme, une boîte noire, on a un endroit où on veut aller, tous les chemins qui retournent une valeur positive ou nulle, tout ce qu'on veut éviter, les valeurs négatives, et ça le fait tout seul. Ça a de bons résultats en CTF. Si vous regardez sur leur page, finalement, sur leur repo, il y a beaucoup d'exemples. Ils font de la crypto, mais surtout du reverse engineering avec ça. Et la grande majorité du travail a été mis dans le support de l'ELF. Euh, à la base, le Cyber Grand Challenge, ils travaille sur une VM custom, donc il y a aussi beaucoup de travail qui a été mis dessus, mais pour essayer de rendre leur tool un tout petit peu plus utilisable par le reste des humains, ils ont fait beaucoup de trucs avec l'ELF. Nous, on travaille avec des modules kernel Linux, donc des ELF. Ok, moi je vois tout ça, je me dis, bon, ça va bien se passer. <laughs> non, ça se passe pas bien. Pourquoi alors, euh, apparemment, euh, il aime pas trop mes modules kernel, donc il va falloir que je fasse un loader moi-même. Non, je fais pas ça moi. J'ai essayé rapidement, hein, mais euh, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai fini allongé par terre hein, en pleurant parce que la la base d'Anger étant quand même assez grosse, si vous voulez patcher un truc, il faut que vous appreniez tout ce qui se passe autour quels étaient finalement les problèmes. Pourquoi je ne peux pas utiliser l'odeur le, d'elfe normal pour loader mes petits elfes Parce que c'est des objets que j'ai moi. Et les objets, il y a quelques problèmes. Ce n'est pas comme des exécutables. Vous n'avez pas de segment déjà, donc Anger il fait « wow, il n'y a pas de segment, ça va mal se passer ». Et les relocations n'ont pas encore été résolues. Il y a des relocations. Normalement, dans les exécutables, vous n'en avez pas. Et ça, ils n'avaient pas anticipé. Pourquoi C'est quoi le problème avec une relocation Ça m'a posé problème pendant les trois quarts du projet. Hein. Ça, ça a été mon plus gros truc. Euh, en fait, qu'est-ce qu'une relocation Ça va être une référence à des symboles qui sont dans d'autres sections. Euh, et elles sont généralement résolues au link. Donc lorsque vous avez un exécutable, c'est linké, donc ça marche bien. Alors qu'un objet, il n'est pas linké, donc ça marche beaucoup moins bien. Un exemple de relocation, on a ici un petit objet x.o et un petit objet y.o, notez la subtilité, et on a un call à une fonction externe. par exemple, imaginez un call à printf, c'est une première relocation, qu'on appelle une relocation vers une fonction externe pas trop compliqué. On a après un lot de x vers intersection. Donc intersection, il est là. Donc ça va être une relocation de type intersection. C'est qu'on a notre intersection qui est dans le data, alors que nous, on est dans le point texte. Donc il y a déjà une autre relocation à faire. Et après, notre fameuse petite fonction f, si on essaie de l'appeler depuis y.o, on a une relocation entre objets, finalement, donc un troisième type de relocation il y en a d'autres. Hein. Mais dans l'idée, c'était déjà, vous voyez à peu près le problème. Dans l'idée, une relocation, c'est une addition. Hein. Donc euh, j'ai galéré pendant beaucoup trop longtemps à essayer de faire des additions. D'ailleurs, je ne les ai toujours pas vraiment faites, mais bon, on va passer là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un mec qui a fait une pull request entre-temps, parce qu'il a voulu aussi jouer avec des modules kernel, donc j'ai pas eu à le faire. Bref, ok, maintenant on part du principe que ça marche, et donc on va essayer d'explorer un peu des trucs. Alors, on reprend notre pillar. Enfin, le pileur, le petit objet, parce qu'on épluche, c'est cool. Donc le pillar, l'idée, c'est qu'on va avoir un binaire. Donc ça, là, en l'occurrence, ça va être un point KO. Et on va essayer de trouver tous les IOCTL qu'il y a dedans. À partir du moment où on a tous ces IOCTL, on va essayer de trouver les endpoints. Donc un endpoint, c'est quoi C'est un basic block qui return. Un basic block, c'est quoi Lorsque vous avez votre contrôle flow graph, un Basil block par exemple, ça va être juste une suite d'instructions qui va s'exécuter de manière séquentielle. Vous n'allez pas avoir de jump conditionnel, euh, de, return ou de call. Donc c'est-à-dire que ça va forcément s'exécuter à à la suite des autres. Et nous, ce qu'on cherche, c'est les endpoints, les moments où la fonction va return, parce que c'est là qu'on pourra analyser nos fameuses valeurs de retour. Donc pour chacun de ces endpoints, on va euh, lancer un, euh, explorer d'Anger qui va partir de l'entry point de notre IOCTL jusqu'à l'endpoint et on va essayer de déterminer ce qui s'est passé, les contraintes, etc. Et lorsqu'on a tous nos chemins, on analyse si le chemin retourne une valeur supérieure ou égale à zéro et à ce moment-là, on fera des trucs. Bon, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais il faut déjà que tout ça, ça marche avant qu'on essaye de réfléchir à ça. Ok. Un petit exemple. On a ici euh, mon, mon IOCTL euh, qui a une euh, valeur de retour qui est initialisée à moins 1. Nous, ce qu'on veut, c'est donc le moment de savoir où elle va retourner une valeur positive ou nulle. Donc ici, là c'est négatif, hein, ça se voit. En vrai, faites pas le calcul, ça se voit. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce qu'on arrive ici On lance Anger là-dessus, et on se rend compte qu'il faut qu'un certain registre soit égal à 0x café, on devine que c'est notre commande qui rentre dans le case 0x café, et qu'une certaine opération, un petit peu longue, soit égale à 0x et elle est là. Donc, ça marche bien. Et en plus de ça, en bonus, il nous donne la valeur de retour, qui est égale à 1. Ça euh, ça marche pas à chaque fois, ça. Hein. Généralement, vous avez de la mémoire symbolique et vous vous faites niquer. Ici. Mais dans l'idée, on a des trucs. Ça marche plutôt bien, on a les contraintes, etc. Et euh, c'est plutôt cool. Euh, lorsqu'on essaye de le tester avec des modules un petit peu plus gros, on se rend compte qu'il y a quelques problèmes qui surviennent. Il y en a un que j'avais vu, mais je me disais que ça poserait pas de problème, et finalement si, c'est que Anger, si vous lui dites « va jusqu'ici », au, pop par exemple, il va chercher le bloc qu'il contient et il va aller jusqu'au bloc. En CTF, généralement, vous allez dire « trouve-moi le moment où ça print wet a gagné et pas celui où ça trouve euh, wet a perdu ». Donc on s'en fiche qu'il nous l'imprime, on sait qu'on a gagné. Donc généralement, il va s'arrêter juste avant la première instruction du bloc. Il dit « ah, j'ai trouvé le bloc, c'est bon, je suis content ». Le problème, c'est que dans notre cas où on veut avoir les valeurs de retour, généralement, euh, l'assignation à la valeur de retour, donc le EAX, se fait dans le bloc. Ce qui fait qu'on avait des valeurs de retour qui dépendaient de ce qui se passait avant et on s'en fichait, c'était pas intéressant. Donc ok, petit patch, et maintenant, si vous lui donnez une valeur à l'intérieur, je lui dis « tu vas ici ». Tu t'arrêtes pas au début, feignasse, tu vas jusque-là. Et donc voilà, maintenant ça marche vachement mieux. Ok, bon, ça semble marcher. Donc là, c'est euh, le euh, contrôle flow graph de notre euh, petit IOCTL juste avant. Il me dit bien, ouais, il faut que tu passes par là, donc il faut que machin, machin. Sauf que les IOCTL, en vrai, ils sont un chouïa plus compliqué. Ce qui fait que qui dit fonction longue dit beaucoup de raisons à hunger de rater. Ici, c'est l'exemple avec drm.ko, exemple pris au hasard. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que toutes les fonctions analysées ratent d'une manière différente. La première, par exemple, il va nous dire qu'il a trouvé un pass found, c'est-à-dire qu'il a trouvé l'adresse à laquelle on veut aller, et un dead-ended. Un dead-ended, ça veut dire euh, ouais, euh, c'est pas intéressant, euh, ça mène à rien ». Bon, ok, on va regarder quand même. le pass found, c'est une valeur négative, donc on s'en fout. Et le dead-ended, en fait, c'est qu'il a raté. Il a juste raté, au lieu de nous dire qu'il a raté, il nous dit on s'en fout. Hein. Donc il a raté pourquoi Parce qu'on a unsat error, donc là c'est au niveau du solver, le Z3 en l'occurrence, qui nous dit qu'il n'a pas trouvé de valeur intelligente. Euh, donc ça, c'est probablement parce qu'on a une jump table, un call avec un registre, etc. Il n'a pas aimé. Bon, enfin bon, dans l'idée, ça, ça, rate. On en a une autre ici, DRM Compat IOCTL, où là, il y a beaucoup plus de chemins qu'il a trouvé. Euh, le seul chemin qu'il a trouvé, c'est encore une valeur négative. D'ailleurs, elle est sur 64 bits. À un autre moment, il va nous dire qu'il y a une autre valeur négative, alors qu'elle est sur 32 bits. Bon, ok, chacun son truc. Et il y a encore plein de unsat errors. Alors quand vous vous dites qu'il y a plein de unsat erreur, si vous réfléchissez bien deux secondes, si ce c'est pas une jump table, c'est qu'il n'a juste pas trouvé comment aller à un certain bloc de votre programme. C'est-à-dire qu'il y a des bouts de code, c'est comme si vous aviez un if 0 là, vous avez des bouts de code qui ne sont pas censés être accessibles. C'est pas normal en fait, un truc comme ça. Euh, autre erreur, on va avoir, euh, bon celle-là est juste magnifique, c'est que je récupère une instruction dans ce bloc-là, à la fin j'essaie de la récupérer à partir de son index et elle n'est plus là. Elle a disparu, on sait pas où elle est. Bon, ok. Bref, il y a quelques problèmes, il va falloir qu'on les règle. Euh, qu'est-ce qui se passe donc Bon, il faut qu'on trouve un moyen de renforcer et d'améliorer notre pileur il est beaucoup trop instable et surtout le problème avec Anger, c'est comme vous l'avez vu euh, sur l'exemple du début, il a besoin d'un peu de travail euh, humain au préalable. Donc par exemple, lui dire où aller, où commencer, où partir, etc. Il a besoin de tout ça. Le problème, c'est que moi j'ai un gros set de modules et je veux pas avoir à lui spécifier où aller, que chercher, machin, machin. Je veux qu'il puisse se débrouiller tout seul. Donc il fallait qu'on trouve un moyen de gérer tout ce travail en amont et de de façon générique en fait, pour éviter qu'on ait à bidouiller nous-mêmes les modules avant de les lui filer. Également, un autre problème assez récurrent avec Anger, c'est que euh, ça bouffe beaucoup de mémoire et ça prend beaucoup de temps. Euh, généralement, vous avez un problème qui s'appelle la pass explosion, qui en fait, euh, si vous avez par exemple une boucle, Anger, il va sortir de la boucle et re-rentrer dedans à chaque tour finalement, puisqu'il ne sait pas s'il est censé sortir ou pas, ça va être en fonction des contraintes et des valeurs en, dynamique, mais lui, il n'est pas en dynamique. Ce qui fait que généralement, si vous avez une boucle, il va vous créer 15 000 chemins à chaque fois qu'il y aura un tour de boucle. Forcément, parce qu'on ne sait pas auquel moment on sort. Donc nous, on veut savoir toutes les possibilités. Donc ça prend évidemment beaucoup de mémoire. Généralement, soit j'ai plus de RAM, soit j'ai plus d'ordi avant la fin. Euh, donc l'idée, c'est qu'il fallait automatiser un petit peu les vérifications. Si je voyais qu'un chemin ratait ou un chemin allait avoir une valeur négative, il fallait direct que je m'en sépare parce que euh, ça fallait libérer de la mémoire quelque part. Il Fallait me euh, débarrasser de tout ce qui me servait à rien, donc tous ceux qui avaient raté. Il y a sept types de passes différents dans Hunger, donc il y en a plein rapidement où dès que j'envoyais un pou, pou on le dégage et moi, on n'en a plus besoin, etc. Et également, un autre problème que j'avais, c'est qu'il fallait que je n'analyse que les fonctions intéressantes. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début, dès que j'ai une fonction euh, qui a IOCTL en fait dans son nom, j'ai itéré sur tous les symboles et cherché toutes les, occurrences d'IOCTL, je me disais c'en est une. Alors c'est pas du tout comme ça que ça marche, parce que soit vous avez des IOCTL qui ne s'appellent pas IOCTL, soit vous avez des fonctions euh, auxiliaires, des helpers en fait. Donc soit on les analysait deux fois, parce que lorsqu'on analysait la fonction mère, on allait passer dessus à un moment ou un autre, soit elles étaient jamais appelées, et à ce moment-là elles servaient vraiment à rien. Donc ça mangeait de la mémoire pour rien. L'idée, donc, c'est qu'il fallait qu'on trouve un moyen d'analyser juste les fonctions qui nous intéressent. Comment est-ce qu'on peut faire ça Alors, petite overview rapide de comment on enregistre un ctl e On va d'abord créer une structure file operation. Ça ressemble à ça. Vous allez avoir plusieurs champs et la plupart vont en fait déterminer des opérations basiques que vous pourrez faire sur votre ressource. En l'occurrence, là, si on veut pouvoir utiliser notre euh, notre euh, ressource est open read ou else avec, on va spécifier des pointeurs sur fonction. Et lorsqu'on aura besoin de, faire cette opération, on va passer par ces fonctions-là. Elles vont être euh, gérées par ces fonctions-là. Après, on, load donc notre euh, structure en mémoire en utilisant une fonction de register. Je vais revenir dessus un petit peu après. Et comme ça, toutes les opérations les plus classiques, ouvrir une ressource, la lire, écrire, etc., vont être supportées par euh, les fonctions qu'on aura définies dans notre file operation. Également, on définit quels sont les IOCTL qui nous intéressent. Pour les prochaines slides, parce qu'on va vite s'embrouiller sinon, une petite légende rapide. Lorsque je parlerai de FOPS, je parlerai de la structure file operation dont je parlais juste avant. Register IOCTL, ça va être le nom générique de la fonction qui va loader FOPS en mémoire. Call me address, ça va être l'adresse à laquelle register IOCTL va être appelé avec FOPS en paramètre. Et color, c'est la fonction finalement qui contient colony adresse. Et donc color est la fonction qui va appeler RegisterIoCTL avec FOPS en paramètre. C'est bon pour tout le monde Ok On y va alors, c'est parti. L'objectif, trouver FOPS. Il faut qu'on trouve FOPS. Si on a FOPS, elle est statique en mémoire, si on a son adresse, on pourra regarder ses champs, et donc on pourra déterminer quel IOCTL nous intéresse. Donc on regarde ici, on a deux champs qui nous intéressent. Unlocked IOCTL et Compat IOCTL. Euh, de temps en temps, c'est les mêmes. De temps en temps, Compat, elle n'est pas là. En fait, Compat IOCTL, c'est une euh, fonction de compatibilité. Si vous avez un euh, kernel 32, non, un userland 32 sur un kernel 64 bits, il va juste s'occuper de tout ce qui est conversion des types entre 32 et 64 bits et généralement rappeler l'unlocked IOCTL juste après. Donc ce qui nous intéresse, c'est son adresse en mémoire, comme ça on pourra choper ses champs. Comment on fait ça On va essayer de trouver register IOCTL. Rappel, c'est le nom de notre fonction générique qui va loader FOPS en mémoire. Donc, euh, lorsqu'on appelle register cardev, par exemple, qui est une des fonctions possibles de register, on va lui passer l'adresse de FOPS. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on itère sur tous nos symboles, on essaye de trouver une des fonctions de register, il y en a d'autres, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, donc on peut les classer comme ça. On regarde s'il y en a une qui est appelée, s'il y en a une qui est appelée, on se dit « ok, c'est celle-là qui nous intéresse ». Ce qui nous intéresse, c'est au moment où elle va être appelée, parce qu'on sait que quand elle est appelée, elle va être appelée avec FOPS. Ok, imaginons maintenant qu'on a quelle fonction nous intéresse et on a à quel moment elle est appelée. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'elle est. On est parti de deux petites assumptions euh, qui étaient que le call à CTL serait toujours dans la fonction d'init et que la fonction d'init s'appellerait toujours init module. Non et non. Dans les deux cas, c'était faux. Euh, par exemple, généralement, quand vous aurez un driver, ce sera dans la fonction de probe. En fait, c'est là où le développeur peut et pas là où on veut. Donc, dans l'idée, ce qu'on a fait, on a fait les bourrins. Je prends mon call registerioctl, je sais où il est, je sais son adresse, je prends tous mes symboles, je prends le bottom, je prends le top, si c'est dedans, c'est le bon symbole. Donc c'est comme ça qu'on arrive à récupérer notre caller. À partir de ça, ce qui nous intéresse, c'est son entry point. Maintenant, vous me suivez peut-être pas, mais où est-ce qu'on en est On a colors entry point. On sait que euh, est appelé dans Color à cette adresse, et on sait que quand elle est appelée, on aura fob sans paramètre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Anger, on va lancer un explorer qui va partir de l'entry point jusqu'à call me address, on break juste avant le call, et là on sait qu'au moment où on arrivera au call, on aura dans les registres, dans un registre quelconque, l'adresse de FOPS. Ok, problème, encore et toujours, c'est qu'on a généralement des callers qui sont très longues. Donc euh, ce que je disais juste avant, c'est que plus la fonction est longue, plus on aura de chances de rater, ou de euh, run out of RAM. Euh, les problèmes étaient également qu'on avait beaucoup de symboles non résolus. Euh, Lorsqu'il y a un symbole qui n'est pas résolu, généralement Anger il n'est pas content, donc euh, ça va pas marcher. Soit fallait patcher à la main, euh, patcher à la main avant, etc. C'était pas top. bon, ça prend encore beaucoup de temps et de mémoire. Là, on essaie juste de trouver notre IOCTL1, on l'a même pas encore analysé. Et les calling conventions sont plus vraiment des conventions dans le sens où on ne sait jamais vraiment dans quel registre faut qu'on regarde, c'est jamais le même. Donc on n'allait pas y aller à l'aveuglette et essayer de déterminer où était notre FOPS. Bref, tout ça, ça nous donne 15 000 raisons pour qu'Anger nous explose à la tronche. Bon. On va essayer d'être un tout petit peu plus intelligent alors. On sait que l'assignation dans le registre euh, va être euh, généralement dans le même bloc que le call. Si vous avez déjà vu un un contrôle flow graph à un moment dans votre vie, vous vous rendrez compte que généralement, si euh, vous avez un call, les paramètres seront passés dans les registres juste avant et il n'y a pas de raison qu'il y ait un, branchement conditionnel entre-temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ça déjà. Donc oui, regardez, on voit bien que FOBS euh, FOPS allait passer dans R8, FOPS dans R8 et FOPS dans R8 juste avant le register CardEv, et donc qu'il y a c'est dans le même bloc. Il n'y a, pas de, pas de jump entre temps. Ça tombe bien, ça nous arrange. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un CFG, donc Control Flow Graph euh, du caller. On va trouver le basic block qui contient call me address, le fameux basic block de juste avant, et on va lancer un explorer du début de ce bloc jusqu'au call. Ce qui fait que là, on a à peine 8 instructions en moyenne euh, euh, à, analyser avec Anger, et donc il y a beaucoup de moins de chances que ça rate, parce que ça va être tout rapide et il va pas y avoir de code externe, etc. Donc c'est trop bien. Cool Ça marche pas. Bon, putain, pourquoi ça marche pas Déjà, on avait des problèmes avec les contre-flographes qui étaient incomplets. Donc là, c'est rapide, mais on load un petit module, on récupère son IOCTL, on analyse euh, la fonction en question, on fait un contrôle flow graph, et il nous dit qu'il n'y a que deux blocs, un de 5 bytes et un de 83 bytes. La fonction, elle ressemble à ça. Il manque quelques blocs, je crois. Là, on en a que deux. Et les deux, ils sont là. Le premier qui fait 5 bytes, c'est le call. Oh, une fonction avec un symbole non résolu. Bon, on s'arrête, parce qu'en fait, il va jumper, il sait pas où, donc il dit, bon, bah, ça mène nulle part. Et on a un autre bloc qui s'arrête juste avant un autre symbole non résolu. Ce qui fait que sur cette magnifique fonction, on a ça, donc bon, c'est pas top. Donc ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je patchais plus ou moins ça à la main. J'essayais de suivre en fait tous les jumps, tous les calls et de ramener les blocs tout seul. Sauf que bah, forcément, quand moi j'avais des, symboles non définis, bah, je disais t'inquiète, t'inquiète, ça va marcher, mais bon, ça marchait pas des masses non plus. Bref, on avait plusieurs petits problèmes. On avait également des problèmes avec tout ce qui est call relatif, je ne pouvais pas le faire à la main. Si on avait des calls à partir de registres, les calls EX, etc., bah, j'étais en statique moi, donc forcément euh, ça n'allait pas marcher des masses. Toujours le problème des symboles non résolus et de la mémoire symbolique. Oui, parce que le peu de fois où ça marchait, le peu de fois où j'arrivais à analyser mes huit pauvres instructions, il me disait généralement que vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de code exécuté, bah, la mémoire elle n'était pas initialisée, donc on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Donc bon, c'était pas super pratique non plus on va remettre un peu de scotch, hein, on n'est plus à ça près. L'idée, c'est qu'on a encore essayé de trouver un autre moyen plus intelligent, qui allait mieux marcher. Et pour ça, on a utilisé les infos de debug que nous euh, donnent les dwarfs, en fait. Donc on s'est dit, on compile tout le kernel, tous les modules, avec les symboles de debug, et on essaie de récupérer FOPS avec les symboles de debug. Euh, if present, ça n'est pas censé rater. Alors je dis que ça n'est pas censé rater parce que je ne l'ai pas fait ça, tout simplement parce qu'il y a aussi des relocations et que généralement si vous avez juste votre euh, symbole qui est relogé dans le code, les, symboles, euh, les symboles de enfin les infos de debug derrière vous donneront aussi des informations relogées. Donc il fallait faire des relocations, donc ça s'est encore mal passé, etc. etc., etc. Mais dans l'idée ça c'est censé marcher. Je dis que c'est censé, hein, on sait jamais. Donc l'idée, c'est qu'on itère juste sur les symboles, on trouve FOPS euh, en mémoire et on récupère nos IECTL. Euh, donc là, c'est vraiment la stratégie euh, best effort. Hein. On va faire en sorte que ça marche. Si ça marche pas, on va trouver d'autres moyens, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Hein. Donc dans l'idée, on regarde d'abord les symboles de, les infos de debug. Ce qui est bien, c'est que c'est rapide et assez précis. Normalement, là, ça devrait marcher, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ça nécessite qu'on ait accès au code source. Généralement, on l'a le code source. Mais quand on essaye de trifouiller des trucs un petit peu cachés euh, euh, et des modules privés, bah, on l'a un peu moins parce qu'il y a peu de chances qu'ils soient shippé avec les symboles de debug. Euh, si ça marche pas, bah on fallback sur la structure file operation, donc tout ce dont je vous ai parlé avant. Le problème c'est que c'est lent, le problème, c'est que ça a besoin d'un explorer d'Anger et d'un CFG juste pour ça. On n'a même pas encore analysé la fonction, on la cherche. Donc bon, ça fait quand même beaucoup pour pas grand-chose. Et que de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va rater. Donc ok. Euh, si ça marche toujours pas, ben on fallback sur le nom des symboles comme au début. Le problème, c'est qu'il y a des IOSTL qui s'appellent pas comme ça et que ça fait beaucoup plus de fonctions à analyser. Qu'est-ce qui reste à faire C'est un peu une slide rhétorique, hein, parce qu'il n'y a rien qui marche. Mais dans l'idée, si un jour ça venait à marcher, qu'est-ce qui resterait à faire euh, ça pourrait être intéressant d'essayer de déterminer le paramètre, le type d'arc finalement. Alors euh, pour ça, il faudrait trouver plusieurs vecteurs de, recherche possibles. mais généralement, on va au moins partir, bah non, parce que ça marche pas, c'est qu'on pourrait partir des opérations qui sont appliqués dessus. On pourrait aussi partir de sa taille qui est dans le, la, commande, mais vu que c'est jamais accurate non plus, bah, ça ne marchera pas. Bref, il y aurait euh, tout ça à faire. Euh, possible improvement, hein, pareil, là j'ai failli rajouter, faire en sorte que ça marche, mais bon, ça prenait trop de place. Euh, un petit boost au niveau de l'efficacité, donc l'idée ce serait de faire en sorte de libérer un petit peu la rame quand on peut, donc en supprimant tout ce qui sert à rien, en mergeant les passes. L'idée de merge de passes, c'est que vous avez un pass qui part d'un même point et qui arrive à un même point, mais par deux côtés différents. On peut les rassembler ensemble, ça sauve un petit peu de mémoire, pas des masses, mais c'est toujours ça de gagner. Euh, essayer de permettre à l'utilisateur de donner des entrées en fait et de les tester comme ça. Donc par exemple, si vous avez un, vous avez le header à côté, vous voulez vérifier que ça marche bien, vous prenez votre euh, module, vous l'envoyez au, pileur. vous lui dites tiens, vous lui dites tiens, c'est ces valeurs qui sont censées ressortir. Lui, il check bien que toutes ces contraintes valident, enfin que toutes les valeurs valident bien les contraintes. Si oui, tant mieux, sinon il vous dira qu'il y a peut-être un problème dans le header. Euh, enfin, faire ça de manière encore plus automatique avec une sorte de sanity check en parsant les headers, on récupère les headers, il les parse automatiquement et il vérifie que toutes les valeurs matchent bien nos, nos IOS CTL et nos commandes qu'on peut leur envoyer. Voilà. Pour résumer, alors c'est pas tellement utilisable pour tout ce qui est gros module ou module compliqué. Donc gros module, c'est un module qui aura plus de 10 basic blocks, et un module compliqué, c'est n'importe quel module qui appellera n'importe quelle fonction externe. Déjà, ça marche moyen. Euh, en fait, on aurait besoin de plus de niveaux de fallback, mais encore une fois, ça sert à rien de mettre du scotch sur un truc qui est déjà bancal. Et le problème, c'est que tout est trop instable finalement pour être utilisé d'un seul coup. Anger, ça marche bien en CTF. Anger, si vous avez besoin d'avoir un contrôle flow graph pour un binaire, vous pourrez vérifier que s'il y a quelques problèmes, vous patchez les quelques fonctions qui ratent. Vous pouvez avoir votre explorer. Il s'en fout, lui, d'avoir tous les passes autour qui marchent s'il a juste le pass qui trouve la, votre valeur à la fin. Sauf que nous, on avait besoin de toutes les informations et de faire en sorte que toutes les informations étaient vraiment précises. Donc, euh, forcément, il a eu un peu plus de mal. Néanmoins, forcément, ça restait assez intéressant de voir comment il allait pouvoir gérer ce genre de problème un petit peu plus réel et euh, voir comment euh, euh, l'analyse concolique pouvait nous servir autrement que pour des CTF. Si vous voulez plus d'informations, euh, vous avez euh, le chapitre 6 du Linux Device Drivers, qui est une bonne introduction à tout ce qui est IOCTL. Je le précise ici, c'est pas vraiment le sujet non plus, mais ça reste intéressant parce qu'il est pas mal. Vous avez le code euh, d'Anger, qui est open source, donc c'est une grosse compagnie qui est en fait Anger, Clé, Simuvex, etc. Vous avez tout sur un seul repo GitHub, ça marche bien. ils sont assez actifs sur IRC aussi, si vous voulez des infos. ils travaillent beaucoup dessus en ce moment parce qu'il y a la finale du CGC qui arrive. Vous avez The Art of War, Offensive Techniques in Binary Analysis par UCSB, qui est donc le paper qui explique pourquoi Anger a été créé et comment il a été créé, comment marche la plupart des sous-modules, donc c'est un bon papier à lire si vous êtes intéressé. Et enfin un article de Jonathan Salwan sur euh, l'analyse de binaire et l'exécution concolique, qui est assez simple et relativement accessible, mais qui explique tout ce dont on a besoin de savoir pour euh, comprendre tout ça. Est-ce que vous avez des questions Allô Ouais. Allô Ouais, en ce qui concerne les problèmes de relocation que tu as eu, est-ce que tu aurais pu faire tourner Hanger directement sur la mémoire du kernel euh, pour éviter que... En fait, une fois que le linker serait passé sur, euh, sur ton module, pour éviter que, que se retrouve en face de, de symboles qu'il ne connaît pas. Quoi. Euh, alors j'ai pas essayé ça, en fait le problème d'Anger c'est que c'est vraiment un gros framework qui a beaucoup de dépendances, qui fait que si vous voulez essayer de rajouter des choses, va vraiment falloir faire en sorte que ça matche tout le reste. Mais comme ça, à froid, je vous dirais que ça n'a pas été vraiment fait pour ça à la base et donc que c'est pas trop trop possible, non. Enfin, pas, à l'état actuel des choses. Déjà quand Userland il a du mal, alors si on lui rajoute le kernel land derrière, il reste, il va pas apprécier. je pas. Hein. Ou des trucs incomplets ou imprécis ou etc. Hein. Non. Bah, je vous remercie alors.